Ça pas Allez Louis Ça va Aujourd'hui on est dans une petite carrière qu'on connaît depuis des années à côté de Rennes et on a repéré un saut euh, on ne sait pas combien il fait, on va le mesurer tout à l'heure, mais euh, on aimerait bien le faire et le filmer en FPV. On est déjà venu pour, euh, pour essayer de le faire, mais la dernière fois il y avait trop trop de vent et du coup on a juste un petit peu géré pour que l'envoi soit propre c'est marrant justement, c'est ça qui euh, Là je pense que ça va être bien et là il y a beaucoup moins de vent donc let's go, on va essayer de le taper. Bon là on s'apprête à mesurer le saut sauf que vu que le saut il est à peu près comme ça bah on peut pas vraiment euh, faire descendre euh, le petit sac de pierre parce que ça va se bloquer dans les, dans arbres et tout donc on est obligé de, lui il est obligé de l'envoyer hyper loin on va aller loin oh non, oh non, le mortel ah c'est bon là c'est moi que c'est Max. Ok bah faudrait qu'on sache maintenant. C'est pas dans l'eau là, c'est pas dans l'eau du tout. Bah en fait on en sait rien. Du coup là il y a Mathieu qui allait en bas pour voir euh, bah, si la corde est touchée l'eau parce que nous on voit pas du tout. Et euh, bah apparemment là il nous manque 1 mètre et la tape elle fait genre 20 euh, mètres. Sauf que le gap il est genre comme ça. Faut enlever au moins 2 mètres je pense. bah, je dirais qu'on est à 18 un truc comme ça. Le truc qui brain un petit peu c'est qu'on voit le saut vraiment que quand on arrive là. Donc c'est à ce moment là qu'on se dit c'est bon là on on saute dans l'infini. voir un peu. Je sais pas si on entend ou si on voit, mais en vrai, il y a plein le vent. C'est un peu perturbant. Et puis pour le FPV, ça va pas arranger les choses. Du coup, euh, franchement, j'espère j'espère trop que ça va le faire. Là, t'es là et tu dois passer par-dessus tout ça. Bon là du coup on a bien préparé euh, le départ du saut On va aller faire une petite coulée et puis il y a un autre cliff euh, qui doit faire une dizaine de mètres On va aller le faire une fois en courant pour, pour bien avoir la bonne appréhension en l'air Puis ça va être cool Mathieu Brûlard a une combinaison toute neuve c'est son gros boule qui a pété la con. J'ai eu des petits problèmes de twerk. Oh mais quoi, il du bien Ah, c'est dégueulasse, il y a des gens, il y des coup, On va les ramener. Cet endroit, c'était euh, une ancienne carrière et du coup, il y a encore quelques structures qui restent. Et là, il y a Léo qui va sauter du haut du lampadaire. Il y a un lampadaire qui ressort de l'eau. Bon là je suis pas loin du jump, il est juste là. Donc là on devrait arriver à peu près par ici là. Je vais pouvoir commencer à checker le fond. Je pense franchement qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais bon je préfère être sûr. Allez. Bon je viens faire une petite coulée. Franchement c'est rassurant parce qu'il n'y a aucun rocher, ça tombe à pic. Du coup franchement c'est tranquille. J'ai tellement hâte de me lancer là avec les gars, ça va être une grosse dinguerie. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Bah là on va, on va voir le saut. C'est maintenant qu'on va le faire. <laughs> La petite pression qui monte quand même. Mais ça va le faire. Tu le sens Ouais ouais, ça va partir. Hein. En vrai, euh, ça va le faire. Vas-y, ouvre le bal les gars. <laughs> La dinguerie oh, le bal, ça part. En vrai, je le sens bien. On a pris un peu de airtime tout à l'heure pour se chauffer. Là, euh, ça que du kiff. Allez, c'est parti. Les gars, ils descendent. Vlad, il, va partir. il va faire décoller le drone. Et bah, on va être obligé s'y aller. <laughs> ouais, c'est bon, là, ça part. C'était le dernier élan. Ça part. Ça part Allez, Louis. Wouhou c'est ça, c'est une dinguerie. Je suis arrivé de l'eau, je me suis explosé. Genre, euh, quand mon corps il a eu l'impact de l'arrivée, je me suis retrouvé, j'étais en boule dans l'eau. Mais le son il était insane. Oh, Le fait qu'il y a un gap en longueur avant le gap en hauteur, c'est fou parce que tu te concentres sur la longueur et après t'as toute la hauteur et tu fais wow putain de <laughs> Ah c'est génial putain. Ça fait une explosion, je peux pas ça les boys. C'est <laughs> trop chaud. Bah, le problème, c'est que du coup, euh, quand tu arrives au spot, il euh, y a des ordures partout. Donc nous, avant de partir, bah, on va cleaner le spot. Là, le problème, c'est qu'on pourra pas tout prendre. On va être obligé de refaire une session cliff. <laughs> bon, voilà, ça faisait un an qu'on avait repéré ce taux. Donc ça conclut une belle journée de cliff. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Let's go Allez